Senhoras e senhores, vocês verão uma gameplay de outro mundo agora comigo no time. Então aproveitem. Caralho, que flash mecânico. Box infeliz. Nossa, o botlane dos caras tá trocando no melhor momento possível. Bom Flash, Janaína. Tô quase começando a fazer minhas próprias músicas. Pai tá calibrado hoje, hein? Tá azul! Ah!